Що мені з вами робити, жевжики? Коротше, друзі, пройшов опорос. Наша машка, наша ефка була покрита аматором і опорос пройшов. Ну, хорошо пройшов опорос, ну їх багатенько. Ось ми бачимо, це я утром прийшов. Опорос закінчився в районі пів первого ночі. Ми всіх е, сиділи тут, одігрівали в ящику, тут лампа стояла, і тоді намічали, і всіх по очереді кормили. Ну це в началі. А потім більш-менш всіх всі повискакували, 18 чи 19 штук. І ми всіх випустили і пішли спати. Ось прийшли утром. Отака ситуація. Ну, грубо говоря, всі живенькі, всі різвенькі, одного придавило, він заснув, тут лампа теж висіла, ось де п'є молоко, я сюди теж вішав. І він, видать, спав там і вона його придавила. Ну, це таке буває, це естественний відбор. Ну а взагалі їх багато. Поросята самі по собі крупні. Це діти аматора. Дітвора аматора. Жевженяток. Всі поросята крупні, мелких нема поросят. Я от вони виходили один за одним і ну. Так трохи удивлен. Всі поросята не то, що там, знаєте, як буває, багато, але вони мелкі. А це багато, але вони всі крупні. Тобто дебелі хороші поросята. Ось, дивіться, який бецик який. Чи це бецечка. Тобто хороші, лисенькі поросята. І всі похожі, ну я так дивлюсь по спинам, похожі на аматора. Спина широка. Діти аматора еті. Батька київлянка ушатала, а дітвора осталась. Київлянка в шокі. Ну а сама свиноматка, ну вопросів по ній взагалі нема. Ну які вопроси по свиноматці. Не агресивна, і вискакують вони як пульки. Тобто взагалі акцитоцин я уколов вже, грубо говоря, в кінці опороса, щоб вийшло місто, очистилось і ото як всіх підпустив, щоб був, було хороше поступлення молока, бо їх же ж багато, сосків то всього 14, а їх скільки їх 18, да? А їх 18, а це 19 лежить, да? А, 19 оце лежить. Придавило, ну його зразу відкинемо в сторону. Ну отак, оце отак пройшла ніч і отак пройшов опорос. Я казав, що в неї барабан здоровий, поросята будуть багатенько. Ну я думаю, або багато, але ну, вони мелкі, або не багато, але ну, вони крупні. А вийшло, що їх багато, і вони всі крупненькі. Тобто стандартні, хороші, обичні крупненькі поросята. Ну це не знаю. Їх 18 сосків 14, желательно, звісно, щоб їх було 14. Ну так як вони Ну, ще малі перві там троє суток, воно, я думаю, покаже. Кого може ще придали, може одного, може двох. Бо вона як лягає тут, е, ну, якщо вони не зображають, то тяжело, щоб не придавило когось. Хтось та й попаде. І я їм зробив туди, в кінець лампу поставив, вона була тут, і туди. І вони і там Е, гніздяться, і тут гніздяться, вже бачу. А це мені чим подобається, що вони і там, і там, бо вони в туалет будуть ходити ось сюди вниз. А може ото і прийшов туалет. Чи то просто шоркається. І вже на третій, четвертій сутки ми, допустимо, узнаємо, хто останеться із них, хто не останеться. І вже тоді покусаємо зуби, хвости і кастрація. Це машулька в нас опоросилась, зараз буде слідуюча барашка. Через 9 днів. Я думаю, барашка задніх пасти не буде. Та теж така. Точно така свиноматка. то І от вам факт на лицо. Ефка є ефка. Всі поросята ровні, однакові, їх багато. І опорос, звісно, навіть було е, е, два вийшли в місті. Не так, що друг за другом, а просто в місті так вискочили і все. Тобто проходи в неї там дуже хороші. І Ну, рожала, понятно, їй тяжело, бо вона здорова, живіт був дуже здоровий. Ну, а як розпоросилась, то трошки поменшила. Зараз вона недільку прийде в себе і все буде добре. Я її насипав. Я то й знаю, що насипати їй смисла немає, бо перший день вона його вона не їстиме. Ну, я насипав, вона встала, тільки що води попила і перевернулась, лягла. Цього ти? А? Вчора кавчали. О, дивіться, ну. Біжи, біжи, біжи. Крикливі якісь. Сів аматора. Діти аматора, оце аматор постарався. Ну, все одно хряк є хряк, я думаю. Він Хряком краще крить, ніж іскусственно, но хряка теж держать, якби, ну не кожен вважається вигодним, зараз тим більше є можливість іскусственно покрити. Вон, бачите, ті там лягли, а ці тут лягли. Цю лампу я повісив вище, бо вона гріє набагато краще. А тут чуть ниже, бо вона гріє чуть ну то видать 125, а це ілі 175, а може, ну щось таке. І коротше так. І вони так оприділяються, де кому краще. Вона не агресивна, поросята, як виходили, і, ну, нормально на них реагувала, не дергалась, як поросята там кричать. Якесь пищить, вона ну, Коротше, отакі ось у нас опороси. Ось тільки ж оцього придавило. Головою придавило об корито, так він бігав і решить. Ну не лазь там. Лазь біля вим'я. Чого ти поліз туди до голови? Чого ти туди поліз? Бігай, бігай. Вона просто така і тучна дуже. Вона, звісно, і тучна дуже, поки це встане і ляже, це ціла історія. Ну, тим не менее, вроде бы так более-менее хорошо. Короче, что тоді оставляємо їх усіх, хай не буду убирать сейчас штук 4-5 хай буде, подивлюся дня через три, що буде, і потім приймемо якесь рішення. Хтось може сам по собі одійде. А так всі, що кого тут убирати, вони всі однакові. Ну, мелких, хоч вроді би оце саме-саме не оце, а те, щоб є молоко, саме-саме таке із усіх менше. Ну опять воно ж стандартне нормальне порося, просто що ті крупніші. Це в неї в перший опорос були поросята набагато мельче. Вона, по-моєму, перший опорос 14, я вже не пам'ятаю, треба подивитися по записам. Ну теж штук 14 і там придавила пару штук. Ну, поросята були перший опорос мельче. От то так хорошо, як вони засипають. Вон, воно лягло там під лампою і спить подальше від неї. А так вони отут бува засипають, а вона лягає і все. Ну, в принципі, ж не голодні, що тут тиняться? Іди же ж туди, біжи туди, під лампу спи. Гоцаєш тут. І всі білі, як сметан. Всі один в один. Ну, не голодні, були б голодні, вони б молоко пили, а так уже ж понаїдалося. Ото він ліг спати теж хорошо там. Вони все одно і під лампи будуть старатися, бо там тепло, вони ще ж більш-менш прийдуть в себе, ще ж їм суток немає. Тільки в 2 часа ночі, грубо говоря, буде сутки. Ну а так, і кстати, що я замітив, поросята рождаються, такі резві, живенькі такі. Обтер його і, грубо говоря, минут через 10-15, як обсох, кладеш е, під вим'я, щоб молоко пив, зразу так жадно п'є, такий прям не вдержиш в руках. І всі такі енергічні такі поросята, дуже такі якби заряджені енергією. Ну, во-первых, у неї ж хороша генетика. І аматор був непоганий. Який не який, ну. І воно Получилося такі коротше, поросята. Нюрка в нас теж спокійна свиноматка. Це в нас по спокійстві Нюрка хороша свиноматка. Та взагалі у нас спокійна, спокійна. Машка, а барашка трошки така неспокійна. Ну, Потім приходив в себе і вроді би теж вопросів нема. Ну а так, друзі, не буду їм коротше, мішати, хай віддихають і сам не буду переживати, бо то переживаєш, стоїш тут, щоб не придавило, діжуриш. А так оставляєш їх, як дасть Бог, так і буде. І воно покаже. День-два покаже. Коротше, отакі ось ефки. Ну, ефки, вони для того і ефки. Чом і спрашують мене, а от свиноматка там Петрен, Макстер, як? Ну не дуже. Свиноматка найкраща це той же ландрас, е, велика біла чи там Йоршир. Щось таке, ілі поміси, е, Йоршир Ландрас, то ф 1 Ну, щось таке треба свиноматки. Ілі кантур. Кантур теж непогана свиноматка. А це Петрен. Е, з Макстером, така ось суміш, як у мене Київлянка, Лянка, Вони хороші свиноматки, але ну, бувають одних сюрпризи. Два порося, три порося. І вони не витягнуть, скільки поросят, якщо так пустить. Обізяна, допустим, їх не витягне скільки. А ця витягне, аби тільки молока, ну, молоко в неї є, і всім хватати. В неї молоко жирне, в неї поросята крупні. Це ж грижовик, це її. Е, Її з послід... ну, з першого пороса грижовик, а це в неї вже другий опорос. Тобто, виходить, 5 місяців пройшло. Зараз я вам грижовика покажу. Ось дивіться грижовик. Оце від опороса до опороса. А це її поросятко, тільки його ніхто не купив, він був з грижею. І я його став собі. Грижа затягнулася в течение, по-моєму. Ну, в нього йому було в районі двох місяців і два з половиною грижа затягнулася. І все, і він сидить на откормі. Це грижовик, а це я її назвав кнопа. Така чаморошна була, не росла. Ну, пішла вже ну, ще трошки до гони грижовика. Ось такий грижовик. Оце от опороса до опороса. Скільки в ньому весу, ну ну навскидку, навскидку, более 100 140 кг десь отак. Більше 130, ну думаю, не більше 140. Да, Десь так. Ось її з першого пороса. Також барашка у нас. Теж ожидаємо. Ну, ще 10 днів. Ну теж в неї барабан хороший. І сама свиноматка по собі теж непогана. От виходить грижовик перший опорос, а це ось другий опорос. Ну так, да, виходить, 5 місяців пройшло. Це вона родила грижовика, місяць його кормила. І 4 місяці, і потім 4 місяці ходила, грубо говоря. Ну так, да. он лежить, труситься, типу, біжить кудись, щось сниться. Ну, коротше, не треба їм мішати, вони самі. Хто там ліг, хто трошки далі від лампи ліг, а хто тут ліг. Ну, то есть, отак. Хай не буду, бо вона тривожиться. Так що отак, друзі. Отакі у нас опороси. Бо я казав, що покажу, як прийде опорос, покажу. Ну, ось показав. Сьогодні вивожу. Хоча в мене сьогодні ролика нема, але ну, сьогодні вивожу. Покажу, як пройшов опорос. Всем, друзья, спасибо за внимание. И всем пока.